家，今天要介绍的是东京。大家来到东京，一定会想要拍这个大大的城市大景，但是可能会先想到东京铁塔啊、晴空塔啊、六本木啊等等，但这些地方都要钱，对不对？我们今天呢要介绍的是完全免费的哦，带你过去看看 l e t s go！哇啊，我们来到了这边，你看，好高哦，外观。 多高大，很壮观呢。这边好漂亮哦，嗯，我们赶快去上面看看，从上面看看到底是有多漂亮。好，四十八层楼的东京都厅第一本社，我们选择在南展望室眺望东京都景，这里到处都是查拉利马。 要通往四十五楼的电梯入口，要先通过安检才能上楼哦。这极速电梯五十五秒就可以到四十五楼，在二十八年前已经算是非常快的喽。世界前七快的电梯都是日本的品牌，对于在意时间的上班族们，这可是非常重要的呢。 这边建筑的特征就是它的天花板又高又圆又大。位于新宿的上空，鸟瞰这片城市，这些建筑物就像个大玩具一样，在我的眼前。 以后他答应吗？哇，一望无际的东京景色实在是太漂亮了，来到这边自己就好像变巨人一样。 整个那个大楼啊，都变成小小的像模型玩具一样的感觉。那我们现在这边是南方的展览室啊，它也有分南北。那因为南边可以看到的建筑物比较多，所以就推荐南边的。好，那我们今天的介绍就到这边。好，喜欢我们的邻居们。 那如果觉得我们影片有事情，帮我们按赞、订阅、分享，也欢迎留言跟我们讨论做交流哦。那个按下铃铛，我们有新的影片会通知你哦。呃 i n s 啊，因为跟个人刚刚在说，就是有中日文在介绍各种资讯。好，那其他影片这边，我们下期再见了。